Где? Кабина зажглась, это, встречная, видишь, свет загорелся. Ну, ну, на ту, на ту, на ту, на ту, на ту, на ту. зеркал-то охватывается, спина будет Так он за поворот. А, да-да-да. Все, я понял. Вот этот что там стоит на вот этих путях слева? Муха. Выключено. Муха. Ну и славненько. Че, каков план действий? Опа. Все, погудило. Ждем, пока он проедет несколько вагонов? Хотелось бы. Ну ладно. Что, пошли? Он нас не видит, я кабину, блин, еле вижу. Давай, давай, запрыгивай. тут нет никого. Да. Нет. Хуй его пойми. Ой. куда? А слезу, потом залезу, почему нет? Пойду к хопперным составам. А? Я пойду к хопперным вагонам. Ой, я тоже, тоже потом как стартанет, легче будет забираться. Блин, вообще не души, только мы четыре раздолбая тут ходим. Думаем, куда же поедет, блядь, этот состав. Чего? Ух, смотри, с подсветочкой. Да. А да а ладно. Что, не знал на Я... На Кунцево, да вроде нигде не подсвечивают, а тут подсвечивают. Конечно, Офигеть. Конечно, спали на, на, на, на, смотри, как видно. все, он там возьмет телескоп и будет нас высматривать ну, из слушай, задней ну, кабины. знаешь, лучше, лучше вообще нигде не пойду. Я не вижу, например, я ни хера не вижу. Вот ты видишь, где ну, голова? Ты понимаешь, что мы освещены. Нет, все равно вот, не видно. Буферник горит. Э, э. Да, вот именно. Ну ладно, нет, я, конечно, понимаю. Ну, да, ты будешь взять электричку? Да, конечно. Нет, нет, просто голова, видишь, она в повороте, и по идее, если тут то лучше, то можно заподозрить тем более его не видно вообще уже, он вот здесь, он уже вот. Но ну, я, наверное, если это не наблюдать, Не, смотрю просто, что тут у нас по контенту. А-а, пустота. А Скорее всего, порожнее идет. По крайней мере, Ну да, с хоппера. Зеленый, зеленый, зеленый загорелся. Ну я же сказал, что открыли. А там желтый мигающий. Ой. Сейчас он стар... Да, да, я вижу, а за тебя зеленый. по неправильному. Так он может по, по этому поехать, по этому направлению. А, а он Слышь, по неправильному. Я понял. Он по неправильному или там что-то этому все преградил? Нет, походу. нет, нет. Пути. Мне кажется, что ремонтируя пути, он ждал, когда вот эта встречка пройдет. Открыли же после встречки. Ну, хер знает, Ладно, что поехали, там. Короче. Ну, само собой. А? Хотя, по-моему, он плавненько так стартует. Ладно. Э Че, будешь туда прилезать? Я да, само собой. Ладно, Осторожно. Я понял. Кажется, надо бежать за составом, а потом загасать скорость. Ты же не сразу вот так вот подходишь к составу, берешься за поручень и едешь. Ты же с ним бежишь еще какое-то время. Лол. На Москву, кстати, едет. Хуя. Да. Где на Москву? По ППМО пошел. А, это а, там еще один съезд. Да, да, да, да, да, все правильно. Слышь, не нашли? Смотри, одни полувагоны. А я не знаю, уголь ли в них. Ладно, они ходят весьма часто. Что? Его не поймаем. Не-не-не, они вряд ли тут станут. бочки. Нет, вот там полувагоны, но, бля, они нам не светят. Тормози! Попытаюсь. с этой стороны, потому что ты более темный, а я посветлее. стоит. Да. Вот за, за ним сразу такая двойная запомнила. Ну, выхожу я Да, да, да. Вот оно какое наше лето, лето яркой зеленью одето, лето жарким солнышком согрето, дышит лето ветерком. Да на следующий, на следующий! Стой! Стой! следующий, на следующий. Прется туда. Yeah. тебе говорил, то, что не надо сразу спрыгивать со состава как ненормально. Нужно сначала бежать за ним, держать за ручку, а потом да, когда... Ну, давай еще раз. Я сейчас допустил ошибку. Какую вот? Ты уже третий раз ее допускаешь. Ты сразу спрыгиваешь со состава как ненормально. А нужно на нижнюю подножку встать, разогнаться до уровня состава и только потом отпускать ручку. Ага. А то есть вместе бежать, да? Да, вместе со составом, так же, как и заходишь. Только наоборот, в зеркальном направлении. Мы далеко от, от этого города? От Ржева? Мы уже в Ржеве. Зеленый загорелся. Все. Ладно, тогда давай в третий. Третий, третий вариант. Пойдем. Пойдем. Идите. Давай, давай. давай, быстрее тебе говорят. Он смотрел прям как раз, как мы залезали.